Thank you. abang uh, beli ini abang aduh ntar dulu saya lagi lihat uangnya dulu ya ini ada ini nggak bang apa namanya itu dulu apa namanya aduh lupa nih saya apa bu bisa saya bantu bu entah dulu saya lagi ambil ini dulu ini tasnya dulu nih aduh mana ya beli apa ya tadi di rumah udah dicatat apa ada di gelang nggak ya nggak nggak jadi apa ya cucu saya mana ya ah nenek nenek bilang aja nggak mau beli nek ini pun banyak amat sih aduh susah dah hidup sekarang nih ini apalagi ganjel di hidung ah aduh gatel ada lagi nggak nggak ada nih udah dah Aduh, hidup di Jakarta begini amat dah.